નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાની છીએ તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહો પણ તે પહેલાં જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને અમારા બજાર ભાવના વિડીયો સૌથી પહેલાં મળે તો ખેડૂત મિત્રો અત્યારે સારી ક્વોલિટીના કપાસમાં થોડીક ઘટ નોંધાતા કપાસના ભાવ પચીસથી પચાસ રૂપિયાનો વધારો થયો બાકીના કપાસમાં ખૂબ નબળી ક્વોલિટીના કપાસમાં સો રૂપિયાનો ભાવ ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે ને પણ આવનારા સમયમાં હજી એકવાર કપાસના ભાવ તેજીમાં આવે તેવી સંભાવના રહેલી છે તો ખેડૂત મિત્રો સારી ક્વોલિટીના કપાસ હોય તો તેના ભાવ અઢારસોથી માંડીને બે હજાર એંશીસ રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાઈ રહ્યા છે ને તે ખેડૂતો માટે હજી એક સારા લેવલ પર ગણાય ગયા વર્ષની તુલનાએ તો ચાલો જાણી લઈએ આજના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ બારસો અગિયારથી બે હજાર એકસઠ મહુવા આઠસોથી બે હજાર એક ગોંડલ એક હજારથી બે હજાર એકોતેર કાલાવાડ તેરસોથી બે હજાર એક રૂપિયો જેતપુર ચૌદસો છત્રીસથી બે હજાર એકસઠ વાંકાનેર અગિયારસો પચાસથી બે હજાર મોરબી પંદરસો એકથી ઓગણીસો એક્યાસી રાજુલા બારસો પચાસથી બે હજાર પચાસ રૂપિયા બગસરા ચૌદસોથી બે હજાર સોતેર જુનાગઢ પંદરસો પાંચથી અઢારસો છ્યાતાલીસ ઉપલેટા બારસોથી ઓગણીસો પંચાવન માણાવદર સોળસો પચાસથી બે હજાર ત્રીસ જામજોધપુર સોળસો એંશીથી બે હજાર સાઠ ભાવનગર બારસોથી બે હજાર ત્રેવીસ જામનગર પંદરસોથી બે હજાર બાબરા પંદરસો પંચ્યાસીથી બે હજાર પંચ્યાસી રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો પંદરથી બે હજાર ત્રણ અમરેલી અગિયારસો એકાવનથી બે હજાર સિત્તેર સાવરકુંડલા ચૌદસોથી ઓગણીસો એંશી જસદણ ચૌદસો પચાસથી બે હજાર રૂપિયા ગઢડા ચૌદસો એકથી બે હજાર બાર ઢસા તેરસો એંસીથી ઓગણીસો ત્રીસ કપડવંશ તેરસોથી ચૌદસો વિરમગામ ચૌદસો બાણુંથી ઓગણીસો ને સત્તર રૂપિયા કડી અગિયારસોથી બે હજાર મોઢુસા પંદરસોથી ઓગણીસો ને એકવીસ પાટણ ચૌદસો પચાસથી બે હજાર અઠ્યાવીસ થરા અઢારસો વીસથી ઓગણીસો ને સિત્તેર રૂપિયા પાલીતાણા તેરસો વીસથી બે હજાર સાયલા બારસોથી ઓગણીસો પચાસ હારીઝ પંદરસો પચાસથી બે હજાર એકાવન ધનસુરા પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો ને પચાસ રૂપિયા વિજાપુર તેરસો પચાસથી બે હજાર આઠ કુકરવાડા અગિયારસોથી બે હજાર એકવીસ ગોજારિયા અગિયારસોથી બે હજાર સાત હિંમતનગર ચૌદસો એક્યાસીથી બે હજાર છ રૂપિયા ધોરાજી સોળસો છવ્વીસથી ઓગણીસો સાસઠ વિંસ્યા સોળસોથી બે હજાર સાઠ ભેંસાળ પંદરસોથી બે હજાર એંશી ધારી ચૌદસો પચીસથી અઢારસો પિસ્તાલીસ રૂપિયા લાલપુર પંદરસો નેવથી બે હજાર એક ધ્રોલ પંદરસો છત્રીસથી ઓગણીસો એકાવન સિંહોરી ચૌદસો અઠ્ઠાવનથી ઓગણીસો પંદર લાખાણી ઓગણીસોથી ઓગણીસો પચીસ સતલાસણા ચૌદસો સિત્તેરથી ઓગણીસો ને એંશી રૂપિયા